Mickey, Hollywood, veuillez accepter ce présent. Le jeune Bobo sera un excellent camarade de jeu pour le magnifique Pluto, le Raja de Gaboul. Fragile, ne pas suspendre. C'est notre ami Pluto qui va être étonné en te voyant. Toi et ta super nouvelle maison. Ah, ah, ah, non, bon, bon, attends, il faut d'abord la peindre. Ah, ah, ah. tiens, ce grenier. <laughs> C'est le gars qui prendra bientôt ta place. Regarde Regarde un peu la chouette maison qu'on lui fait. Hum, regarde la niche minable où tu vis. <laughs> Elle tombe en ruine. Et tu vas le laisser s'incruster. C'est toi ou lui Allez, allez, fais-lui voir qui tu es. T'es un trouillard. Tu me dégoûtes, tiens. T'es fichu, terminé, lessivé. <laughs> il a gagné. Et toi, dehors. Regarde, imbécile. Du piment. C'est génial, le piment. Écoute, That touch me now. That touch me. Hey, triple idiot, Decop! Mm-hmm. suffire. fini de sa maison. Mm-hmm. <laughs> J'en ai fait de la tienne.